todo dia. Saúde não é mercadoria. A nossa dia. Saúde não é mercadoria. A nossa não é mercadoria. A nossa luta é todo dia. Saúde não dia. A nossa luta é, é todo dia. Saúde todo dia. Saúde. todo dia. Saúde!